Salut! Uh, sunt cu prietena mea, Laura, și um, vreau să vorbim despre a tulbura. Uh, am zis că o să zic eu prima, sigur, ok? Uh-huh. Pentru mine, a, stai puțin, cam aici, de index, m-am inspirat astăzi, uh, spune că a face un lichid să devină tulbure, a se umple de impurități, a se acoperi de nori, a se întuneca, a face să-și piardă, a face să-și piardă limpezimea m-am gândit că noi suntem deja puri, că și noi, adică suntem deja puri și ne tulburăm, când ne tulburăm, facem astfel încât să ne umplem de impurități și de murdărie când ne tulburăm. Și deci noi suntem deja puri, nu știu. Eu asta simt. Tu ce simți? Ce înseamnă pentru tine? Pentru mine a tulbura înseamnă a aduce neliniște în liniște. Și E adevărat că um, pe tine te regăsești în liniște, dar din uh, tulburări găsești uneori niște soluții neașteptate pentru liniștea ta. Așa e. De fapt, și eu mi-am scris o piesă, două, de teatru cu câțiva oameni. Uh, punctul culminant e tulburarea. <laughs> Adică, evident. da. Evident. Uh-huh. Avem de învățat, deci, din a tulbura. Da. Pentru tine ce înseamnă a tulbura?